Diamamante. É From my friend, de é, Raj. And this is the song. ये है दिल्ली का लाल किला आपको दिख रहा है ये दिल्ली का लाल किला और इधर है लाल मंदिर और ये सामने दिख रहा है सफेद और ये हमारा फ्रेंड है आए करोगे आए करोगे आए आएगा ये आए करोगे गबरू जवान है आए कर रहे हैं आप लोगों को देखिए लाल किला काफ़ी शानदार अपना देश का है ये नज़ारा है जामा मस्जिद का देखिए आप जामा मस्जिद को खूब ध्यान से